badet baina txizute mango Ni badet, badet baina txizute mango Ei badet, badet baina txizute mango Ez dizute mango Ni badet, badet baina txizute mango Ei badet, badet baina txizute mango badet, badet baina txizute mango Ez dizute mango Milaka patroita, milaka estilo Erlibi bezala jarri da zute edo vinilo metro edo litro gramo edo kilo e urte zinaten itzen jario ez bada originala neri ez dizbalio utzi da zua dierazten edo amodio ea altavoz edo sound system dela medio beti musikaren bidez autogestio nire filosofiari tinko eusten diot hau ez da joku bana ez lana ez den Eta hemen aukaztu dan amaten beste behin Estilo goza garria da sortu Esaldi bat esaldi bita iru lotuz Mendian errekan basoan anta portun Oasi bihurtzen dizkizut basa mortu Nik badet, badet baina zizut emango Ei badet, badet baina zizut emango Ei badet, badet baina zizut emango Ez dizut emango Brr, brr, badet, badet baina zizut emango badet, badet baina zizute mango mm, Badet, badet baina zizute mango Ez dizute mango Regea da xedea, regea da bidea Kontientziak biztuz zurea eta nirea Raga mufin honekin gatoz esatera Guazen regelario guren darrak batzera Bai, bai, bai, egon zaitez lasai Zenok nahi zutena ekartzen amesten eta gau ez abesten Baina beti musikaz blai Mende baldetik eki aldera eta iparretik egora Gora, gora, regea da denona Batasuna izango da, beti gure indarra Donostitik zestoara, bizten sugarra Mende baldetik eki aldera eta iparretik egora Gora, gora, regea da denona Raga honekin gatoz esatera Uba ginen Si tu te mango, badet, va del mango, mbadet, mm, va del baño si mango, si tu te mango, es badet, va del baño mango, mbadet, mm, va del baño si mango, Ei badet, va del